田さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いします われど150の年月に今も変わらぬ会津の心今その心で何を思い何を願う磐梯山の麓で戦った当人だこ小さな体で負けるものかと勝ち取った勝利忘れるなその心忘れるなあの日の約束